Alina are șapte ani, iar Ioana este cu doi ani mai mare. Câți ani vor avea împreună cele două fete peste cinci ani? Să scriem și noi datele problemei. Alina are șapte ani. Șapte ani, Alina. Iar Ioana este cu doi ani mai mare. Cu doi ani mai mare, putem scrie semnul mai mare, Ioana. Câți ani vor avea împreună? Peste 5 ani. Vor avea împreună peste 5 ani. Analizând datele problemei, observăm că știm vârsta Alinei în prezent, 7 ani. Vârsta Ioanei nu o cunoaștem, însă avem niște indicii care ne-ar putea ajuta să o aflăm. Este cu 2 ani mai mare decât Alina. Ce nu cunoaștem? Câți ani vor avea împreună peste 5 ani? Scriem rezolvare și gândim pentru a afla câți ani vor avea împreună, ar trebui să cunoaștem vârsta fiecăruia. Noi știm vârsta Alinei, nu știm vârsta Ioanei. Fiind cu 2 ani mai mare, aflăm vârsta Ioanei prin operația de adunare, adică 7 plus 2 este egal cu 9. Vârsta Ioanei, ani, are Ioana. Problema ne întreabă câți ani vor avea împreună peste 5 ani, așa că noi putem să calculăm vârsta fiecărei fete peste încă 5 ani. Dacă Alina are acum 7 ani, peste 5 ani va avea cu 5 ani mai mult, adică 7 plus 5 egal 12 ani va avea Alina peste 5 ani. Ani va avea Alina să calculăm acum și vârsta Ioanei peste 5 ani. Știm că are 9 ani, am aflat deja lucrul acesta, peste 5 ani va avea cu 5 ani mai mult. 9 plus 5 este egal cu 14 ani va avea Ioana. Câți ani vor avea împreună? nu avem decât să punem la oaltă vârsta din viitor a Alinei și vârsta din viitor a Ioanei, adică 12 ani plus 14 egal 26 ani. Putem spune suma vârstelor sau ani vor avea împreună. Există și un alt mod de a rezolva această problemă am putea ca după ce aflăm vârsta din prezent a Ioanei, să aflăm suma vârstelor lor în prezent, adică câți ani au împreună acum. Scriem și noi. Sau o altă variantă. Câți ani au împreună acum? Am aflat că Ioana are 9 ani, știm că Alina are 7 ani. Iată, 7 plus 9 egal 16 ani au împreună. Pentru a afla câți ani vor avea împreună peste încă 5 ani, ar trebui să adăugăm de două ori câte 5, pentru că cu 5 ani se mărește vârsta Ioanei, cu 5 ani se mărește și vârsta Alinei și putem să scriem 16 plus 5 de la Alina plus încă 5 ani de la Ioana, adică 26. Prin ambele moduri de rezolvare am găsit același răspuns. 26